Ну привет, мамкины операторы, с вами Гиас, полигон залета, погнали! Ну и коротко о сценарии. Игра называется Король горы, четыре противоборствующие стороны. Задача сторон забраться на гору, поднять флаг и удерживать его максимальное количество времени. По истечении 40 минут подсчитывается общее время и выигрывает та команда, которая удержала этот флаг дольше, чем остальные. Жизнь у всех бесконечная. Этот видосик я решил запилить вне очереди, поскольку и игра выдалась прикольная, да и вообще контент, он прям как и секс, должен быть разнообразный, а то наскучит, ёпцик. Сегодня я буду кошмарить народ в своем новом лиственном костюме, конечно, под этот полигон он не очень подходит, лучше бы тот даже, который у меня был старый гелик. Но уж больно мне хотелось в нем побегать, так что, несмотря ни на что, пару раз он меня, конечно, спас. Перемудрил немного с камуфляжем на винтовке и намотал слишком много всякой растительности перед зум-камерой. И в некоторых моментах она попадала в объектив этой камеры, поэтому картинка оставляет желать лучшего. Но в будущем я, конечно, это учту. Так что уж простите, но в этот раз камера будет показывать немного как в тумане. Вся наша сторона ринулась в сторону горы, а я решил в этот раз просто пофланговать, пострелять, да потроллить народ. Все настолько сфокусированы на то, чтобы взобраться на заветную гору, что никто не собирается прикрывать фланги. Но ну, это просто страйкбольная классика. А я классику люблю, поэтому мне тут есть где разгуляться. не пробито. Надо же, кто-то сообразил, что могут справа подойти. Тихо, спокойно пробираюсь по краешку, чтобы занять позицию и откашивать всех людей, кто выходит из мертвяка с желтой стороны. Броня не пробита. Что-то у этого аквалангиста сегодня с чувствительностью не то. Хотя у других почти нормально было. Вот они, те самые сантиметры, которые решают. Но на этот раз не в мою пользу. Я решился подойти поближе, чтобы увеличить свои шансы попадания, потому что довольно-таки тяжело попасть в движущуюся мишень со снайперской винтовки. отправил господина Клеща очередной раз мертвяк. Вот лежу я тут и думаю, когда же меня уже вычислят, что я-то тут с фланга хулиганю. Ну, пока все прокатывает. А тут мне уже пришлось закусывать губу, чтобы не засмеяться. Давай, детка, лети красиво. Нет, чуть-чуть опять не дотянул. Пора и честь знать, а то я тут совсем без укрытия, а тут уже, по-моему, и ребенок догадается, что с фланга что-то нечистое происходит. Видно? Раунд близился к завершению, поэтому я уже решил перебазировать немножко поближе к горке и посмотреть, что там происходит. Ну, а тут все по-старому. Флаг впереди, поэтому туда все и смотрят. Бугага. даже не сантиметры, а миллиметры, наверное, сыграли не в мою пользу. Походу, ангел-хранитель товарищ Клеща все же вернулся. Там один наверху. Два наверху слева от флага. Ну, всем пофиг. Потому что, Гес, ты чего? Если мы на город пойдем, еще глядишь и шариком нас пластиком то попадут. Ужас-то какой. По основу этого товарища шар прожужжал над головой. первый раунд завершился, далее все происходило по тому же сценарию, просто Аккуратно, все стороны брат, меняли сейчас. мертвяки по часовой стрелке. Работа. Эй, ты <laughs> головой пролетел. А вот второй раунд будет проходить у нас под эгидой противостояния вот этого пулеметчика и меня как снайпера. хоть температура была плюс 1 градус, но мой МК-23 на Грингазе работал без проблем. Но все же перестрелять пулемет мне не удалось. А вот сейчас посмотрите внимательно на полет шара. Шар от ветки отскочил в дерево, от дерева уже в игрока, и тогда мне показалось, что попадания не было, хотя все же попал. тут вот шикарное попадание где-то примерно расстояние метров сто. Жду гостей. Тут игрок, которого я подстрелил с двойным рикошетом, ну, он заметил, где я нахожусь, и поэтому я его ждал в гости. Я решил все же не менять позицию, а остаться и попробовать отбиться тут. Но неудачно. Броня не пробита. Вот засранец, а я так целился. Тут тоже расстояние, я думаю, что даже больше, чем 100 метров. Ну вот так вот. Красный. На нашей стороне было много арендников, поэтому каких-то там Результатов по захвату флага на горе я тут особо не ожидал, поэтому я решил не париться, а просто популять шары, зачем я, собственно, сюда и приехал. Минус один. как я не уверен, был ли это рикошет или прямое попадание, но ну, раз не уверен, то лучше сходить в мертвяк. Ну а тут зацените, тактикульный перекат. Просто спецназ нервно курит в сторонке. Я тут решил проведать друга пулеметчика, а то, видимо, он тут совсем заскучал. Ну вот оно, веселье. Люблю потроллить народ в воскресенье. пострелять оттуда, откуда они не ожидают. Попал по очкам, прозвучала реплика «Смотри, куда стреляешь». Ну куда мне стрелять, если только голова торчит? Я, конечно, стараюсь целиться в корпус, чтобы людей не травмировать, да и шанс попадания больше. Ну, как видно, ситуации разные бывают. Да. А почему нет? Что-то не так? Меня пытались уличить, что я за пределами игровой зоны, хотя все было в пределах правил. Но поскольку моя позиция была раскрыта, <laughs> я уж точно знал, что за мной придут, поэтому я решил ее сменить. Раунд близится к завершению, что происходило в остальных двух, вы это увидите в следующем видео. Там будет очень много забавных моментов, поэтому я не хотел это все дело урезать. Ну а вы, кто еще не подписался, уже пора бы это сделать, Ёперный театр. А те, кто подписались, нажмите там вот колокольчик, и вам придет уведомление, когда выйдет новое видео. А тем временем я лежал и терпеливо ждал гостей, но они так и не пришли, потому что раунд уже закончился. Ну а на сегодня это все. С вами был Гиас. Пока-пока.